وهذا يسبب رفلكسا ضعيفا One six. One six. آه، قلت لك هشام ال bot. قاعد يستدعي فيك عرفت سلايد آه، سلايد سلايد سلايد سلايد تديني سبيد يايكس ماتش ميكن خرا آه، جيني جلط والله ماتش ميكن خصهم تيجي غدا الكارد كأدي في الماتش ميكن خفت شاف كأدي و حلو حلو سيفور داون سيفور داون عندي سيفور ربي اه تكذب علينا تكذب علينا باش نشوف نتحلوا ويبقاو يقتلوا سير سير قتلك سير قتلك ها هو قتلهم كامل هاي شوف طيح كل من الاول هذه يا ولد حل مالك ولا مالك كذا حنا عندك عندك كم كروت راه وان اون وان وير ثمانية ثمانية ايوه انا قاعد شبيت فور دوم تفضل عثمان لا تركب وجهي قبليات استيج لول 26 نايس نايس 6 6 6 اول نايس والله اصلا عليكم اصلا جيفور بي مني قرب جيفور بي ليتس بلاي اونلي جي 6 6 6 6 Maybe I'm lagging, I'm lagging. That's the only here. جيم ولا كنزين المهم كيخلاش واحد ابو 1 HP 1 HP جي كي اه رميت نيت في 13 اوه يا مان Who is the best and lucky in the world? Zachary a PG. فوق فوق فوق واقف فوق مستني الله على الايم جي فور بي. الله على الفي بينج لاست ويندو ويندو لو اتش بي ناو فيري لو يا يا. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا جاب يا ايه هم جايين طاف طاف طاف <laughs> سي فور ستيل ذير يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا What the shit? Look, look, look. Good يا يا يا جانج بانج نيفر مايند اوف يا يا يا قال لك ريكورد كليب بلاي ولا شي حاجه رايت بيجي فوق بكليب بكليب بيجي فوق اوكي نو واي واحد في بيس سايد كمين تو كمين تو كمين تو unlock Nice one, G4P. I've been feeling like the man, this shit going how I plan, ayy, yeah I've been stacking up the bands, counting shit up in advance, yeah Voices in my head said I could do better, but Big Sean just told me to stick to the plan Blows who out, I'm anemia fan, working on stop, you can see in my hands Cause I just been doing the most, y'all niggas doing the least Hardest one up in the streets, I'm bragging on this shit I boast I'm going straight out of control, I'm off of the